Selamat datang ke McDonald's. Boleh saya ambil pesanan anda? Okay. Happy Meal satu. Boleh bayar di kaun terdepan. Terima kasih. Dia Happy Meal anda. Hi guys. Assalamualaikum. Okay, seperti yang korang dapat lihat, kita ada menu daripada McD. Kita ada Happy Meals. Budak ni tak sabar. Dia dah ambil dah fries. Memandangkan bulan Oktober ada toys baru daripada McD iaitu Let's Play McD temanya. McDonald's Play Set. So untuk minggu pertama ni dia orang keluarkan uh, Mac divisor and microphone dan juga box and tray uh. Tapi aku tak boleh tunjuk sekarang lah mainan tu sebab nanti budak ni tak sabar kan Tinggal tunjuk tau, jangan buka lagi tau This, ha, ini salah satunya, ini satu This is another one Okay, okay sabar sabar Ah McDonald's playset Okay, kita akan buka lepas ni, okay? Yes we eat first and then we, we unbox Sepatutnya tak nak lah unbox kan Sebab nak, kalau nak simpan tapi sebab nak buat video kita kena lah unbox Okay aku ada upgrade air ini air lychee berry ah, ya. Ice blend. kira terbaru jugalah Tak adalah baru sangat tapi Beberapa bulan aku tak nak rasa aku saja lah cuba okay. Aku beli dua lah happy meal sebab nak dapatkan dua mainan tu Itu pun <laughs> dibagi dua-dua yang sama tadi ya. Orang beli dua mestilah nak mainan beza kan okay. Ah, ya, Satu aku ambil Naga untuk budak ni dah aku ambil cheeseburger ni cheeseburger yay cheeseburger dia ada comeback kan uh, spice yang beef temptation yes yes Okay, tanpa buang masa, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barakana fi ma Amin. Dia dah tak sabar nak makan. Okay, makan fry. Hmm. Nak apa jagung? Nak nak datang. Hmm kita nak minum air ice blended dia. Oh, beku ya, Aku letak dalam peti ais satu. Bismillah. Kita eh, nak tunjuk, tunjuk jagung sekejap. Ni. Eat. First bite korang. Bismillah. Hmm. Hmm. sebab mana Ana ya? Jago. Satu je. Hmm. Ini buka. ini oh, pickles. Makan cepat. Maafkan ada bunyi bayi menangis Adik budak ni nangis Who's crying ayah? Yo adik? Adik? Baby? Baby Baby is crying Hmm. Hmm. Hmm. Eat not um. Eat. Yeah, wait. Ya, eat. Eat. Eat. Eat. Eat. Eat. Eat. Eat. Eat. Eat. Eat. Eat. Rasa lychee tu memang kuat Berry-berry tu sikit lah Masam-masam Eh nak nak Eh nak, nak ni jap Nak makan jap Dia favorite dia ni jagung Fries naga. ah, Tapi kalau ada jagung Nampak tak dia makan jagung Sekejap tengah nak suap tengah jap Hmm Hmm Yeah, 这硕士。嗯，对。For oh, nugget. 嗯，硕士。这是 barbecue。嗯。你 Emmy，这碗 nugget 呀？嗯。Yeah, ya? mm. eat nugget. Nugget. Okay, eat nugget also. Letak dulu. Ni letak dulu. Letak. Makan nugget dulu. Letak sini. Ya? Makan nugget cepat. Tunjuk nugget. Okay, tengok nak siap. Pakai kuat pula adik dia menangis. Okay, sos barbecue. Hmm. Um. Macam ni? Buat ni? Ah. Macam ni? Teng. Mm-hmm. Mm. Mm. Bữa nào bây giờ bây giờ cho lên rồi. Use your right hand. Yes. Mm. Um. Guna tangan kanan Yaya punya Okay dah lama sangat makan Nanti Yaya sama makan okay Jangan simpan untuk Yaya Take the nugget Okay nanti Yaya makan lagi tau Sekejap lagi okay Meanwhile Simpan lah simpan tepi Weh Weh eh, orang tengok tu Ya yeah. Tinggal nak buka mainan Hei eh. Nak buka ni Ayah eh, tunggu Tunggu dia diam Ada dua mainan Di sini buzzer dan juga box Okay kita akan unboxing satu-satu eh Oh cute kan ya yeah, cute Kenapa nak buka Haa ni tengah buka Tada huhu, Sabar sabar sabar tengah tunjuk kamera Huhu, huhu, Kita boleh buka macam ni Haa boleh Sabar sabar dulu tengah buka dulu Boleh simpan barang ke coins Okay Ya, ya, tengok dah. Nah, ini satu. Tak dulu, tunggu. Sekejap lagi main, sabar. Buka dulu, tunggu. Lagi satu, kita ada dia punya tray. Tray McDonald. Nampak ni, uh, ada logo McDonald lagi. Exclusive, guys. Nampak? So pretty, okay. Ha, nampak? Uh, boleh letak dalam tray. Muat, muat, okay. Sabar, tunggu, tunggu. Nyamuk sikit lagi. Yang kedua, kita ada visor dan juga mikrofon untuk orang yang drive-thru, kan. Eh. dia minta elektrik sampaikan ada lagi 3 minggu untuk aku kumpul eh okey wait wait wait sabar sabar wait okey tinggal tunjuk kamera dulu wait okey ini topi visor dia okay. this is the visor sabar jangan ambil lagi and this is the microphone hey sabar sabarlah tunjuk kamera Okay, basically inilah dia mainan untuk minggu pertama Oktober ni McDonald playset. Okay? Cuba Yaya pakai. Ah. Mainlah dengan pakai kerja ni. Ha. Cepat. No. Yeah. Mm. Ni susah lah nak bagi kerja sama. Ikat rambut. Ya, ya. Dia dah ikat rambut. Okay. So, aku cuba pakai. <laughs> okay. Hello. Ha. Nak order apa? Order apa? Ya, <laughs> nak order apa? Oh, nak happy meal. Okay. Happy meal siap. Woo, happy meal siap, Ya, ya. Untuk ya, ya. Woo. Happy meal siap satu, okay? Ha, itulah dia. Ini je. Cute lah. Benda ni nak buat collection kat Sapra je. Tapi itulah. Dah buka lah. Kena simpan kotak ke. Lawa lah kan. Macam tu lah terbalik. Mm. Eh. Okay. Itu sahaja video kita untuk kali ni uh, Kita nak unboxing toys daripada MACD lah Happy Meal je Terima kasih kepada yang sudah sudi menonton video ini Tak apa pun jangan lupa untuk tekan butang like Dan juga subscribe channel ni pada yang belum subscribe lagi okay? See you guys in the next video Bye bye Yaya bye bye ya, ya, ya. Bye bye Bye bye Cakap don't forget to subscribe Okay Don't, don't forget Don't forget To To Subscribe Bye bye Bye bye